म्हणजे बघा तुम्ही आता घरा सही झालं सावरलं का

त्याला हात फ्रॅक्चर अंदाजानुसार तर मला वाटायला तिचे हात हे झाले हो हातावर म्हणजे असं ते उभंच राहिले झेंडू मग झेंडू भेटेल पाठवून दोन नाही ते माहितच नाही ते पडलेलं होतं का ते त्या पडलेलं होतं की। ते. हम्म, त्या सरळ फिरून आहे ना? सरळ काही नाही त्याच्या हाताला मार

पत्रावर पडलंय म्हणून पत्रावर कोण खाली कोण म्हणलं शॉट लागला नाही नाही ते परभणी कोण आलता मॅडमचा हा त्या म्हणलं त्याला शॉट लागला ना शॉट लागला आम्ही लावला होता परभणीला पत्रावर पडले खाली पडले अजून दोन तीन आणताय हो, मॅडम काही शिकत नाही हात पत्र मॅडम मला नाही वाटत हो, म्हणजे <laughs> <laughs> म्हणजे सांगितलं मंदिर मोठं छोटं मंदिर नाही इकडे रूपला काय होतं माहिती का लोकेशन लागेल त्यावेळेस काही अशी लोक असतात गावातले त्यांना काही माहिती नसते आणि त्याच्यापाशी काय असते जुनी पुरण सुद्धा का काही पण ते नाही आम्ही काय नाही. ते आल पडे एवढ्या चांगल्या कंडिशन मध्ये नव्हतं ते पुढं नाही ना एक घेतलं होतं आणि तिला तर भरपूर जणांनी त्याला म्हणजे, म्हणजे खाण्याचा प्रयत्न म्हणजे पाणी पाजण्याचा प्रयत्न केला ते पळाय बघायला ते हम्म, आता एक शेपू धरली का तर हात खाली ठेवते पण त्याला लोड घेता येणार हे सरपंच आहेत पण ते विचारू लागले हो, सर कोण पण ते म्हणू लागले सर म्हणजे कोण आहे ते माणसं असं म्हणजे कोणा बोलवलं काय गणेश ते काय नाव घेतो गणेश धायगुडे धायगुडे अमरनाथ धायगुडे हां कोण तुमचे मामाचा मुलगा मोरे साहेबांनी दिले तुला एवढं ते शॅम्पूल दिले पण औषध काय म्हणून पाहिजे तुला मला आता तुम्ही त्याला घेऊन जाणार का हां काय गाडी गाडी मॅडम येणार की नाही नाही काय त्याच्यावर सध्या त्याला घेणार नाही

तुम्ही आमर ओळखीचा का गणू गणेश असं का गणेश पाठवलं होतं तुम्ही कुठले परभणीचे आहेत का नोटीस घेऊनच तुम्ही ते शेतू शेतू खात असं आहे का रानमध्ये ठीक आहे ठीक आहे ठीक नाही इंजेक्शन देईल तुला दिला मी बी नाही पण बायला फोन हा काय तिथून गेलाय तिजून गेलाय भाई हा ते मानवच तर हो घेऊन चाललेत ना सकाळी आमच्या इथं ना वाण्याकडे शर्ट लागला होता मोत केली का त्याची मोत केली का नाही म्हणजे कसं म्हणजे शाटमध्ये नॉर्मल चिली होती आणि तिथे तारा थोडी तुमच्याकडे हे घेऊन जाण्याची काही गाडी मोठी आणि साईज बारीक आहे असं हो, घेऊन म्हणजे काय म्हणजे, म्हणजे गावात जास्त वानर झाले हा जास्त म्हणजे वानर गावात येते येते आमच्या गावात आणि म्हणजे? ते जाळी येते झाडी तक्रार सरपंच अर्ज अर्ज पायच मोडले त्याचे कशा

हां मॅडम बोलल्या होत्या ते एकोणीस सत्तावीस वर केलता बघा टोल फ्री नंबर आहे तो ह्या बघा हे ह्या टोल फ्री नंबरवर केला ह्या ना एकोणीस सव्वीसवर हां नेलं त्यांनी बरोबर पाणी केलं का नाही पाणी नाही पण नाही काहीच. तिथं होतं नालीत पडलं होतं ते नाही नाही असं एक थेंब सोडून पाहिला पण ती तो म्हणजे बघायला मित्र

आणि हे सपशील म्हणजे धरीत ना झाडाला त्याच्यामुळे तिला उडी हाणायला हे व्हायची तुम्ही मानवत पण आम्हाला माहितच नाही ना आम्ही काय केलं म्हणलं ह्यांना फोन करावा आपण वेगळं करावं तर तिसरं पाहिजे असं असतं हिशोब पुन्हा आहे नाही मोठी होती ना ती हरकत एवढंच ना दिवशी ती टाइम आणि आम्ही त्याला हो, ती जरा बाकी तिच्या मायला लय हाणलं दुसऱ्या वाढणार आहे घेतलं लय हाणलं दुसऱ्या वाढणार आहे तिच्या मायला

नाही ते आम्हाला तिथं पायऱ्यावर ना त्याचा एक हात हे हे झाला असता फ्रॅक्चर झाला असता हा

ते तुटला क्लिअर दिसायला थोडं आता असं उठून बसत नव्हतं ना पहिलं <laughs> डोळे झाकायले आम्हाला असं माहित असतं झेंडू बामच तर आम्ही लावलं असतात हा <laughs> हा दोन इंजेक्शन दिले दोन इंजेक्शन दिले हा बघून करायचं ते तुमचे वायर त्याला काय माहिती बारीक वस्तू मजा येते लागते

Jangan takut di mana? पण नाही काहीतरी तिकडे नेलं तर इलाज होईल तिकडे नाही पण नाही सोडतात आमचं नाही पुन्हा नाही आणून सोडतात कुठं मोबाईल मागचे खेळ पर्यंत आपले सध्याच्या आपण करू शकतो घेऊनच जातात घेऊनच कोण नाही नाही तुम्ही आबा आणि तिथून नंतर जंगलात बी ते बाकीचे घेत नसते त्यांना माहित नसते ना दररोज किती घेते <laughs> सोडायचं नाही टाकून दिलं नाही नाही स्वस्त तू अंग ताटल्यावर तू काय करतो असं करतोस का म्हणजे तसं मी सगळ्याला कॅमेऱ्यामध्ये

इंजेक्शन समजा देऊन दिले नाही,